namhlanje senza u-y letter logo design as we episode yokugcina nci episode 26 ya iyona siyenza namhlanje eba nama-example awu 3 ongawasebenzisa or wasebenzise wonke if uthanda like if uwathande wonke usebenzise wonke alright into esisebenza ngayo adobe illustrate any vision ongayisebenzisa sina-ke seniseyile test one akubalekile but-ke if ubona <clears throat> uzokwazi u-apply kule adobe illustrator yakho isemsayo asingeneni ku-adobe illustrator sibone ukuthi yini esizoyenza namhlanje yabo sibone alright sasethini create new as create new document senza uz right iwidth yethu is 1000 point by 600 point color k uh, high resolution 300 ppi let's create after sivulekile ke la sizosebenza khona-ke senze imlingo yethu namhlanje la ngisho uh, siya-antica bese uya-rotator right la siya-duplicate right I can cool but it's okay it's fine so born yes something angel right mm. le sirotate kanje Oh, or sibeke la sidwebe i what you call rectangle yethu asirotate yona eh singene kwilayer si Lock. log Andiamo su 1070 là alright then set duplicate again seven and the highlight ayikethe konke yes then asibambeni le siduplicate bese sayistretcha nje impela yabo as enye si backup yabo sistretcha nje impela because asazi ukuthi izosikhiphelani as singasazi sisenzani yabo okay le sayidelete le sayidelete let's say delete let's zoom in again no sibamba ko-two size la sibamba nje yebo yeah. le Prioritätsrang. Now it's like delete because now it's duplicate le si rotate sie si die konke sie bambe kanje no le siyayigroupa right bese siyayirotate kanje bese i-highlighter konke sa-eyeline yabo so sinende kanje why siyenza sifuna if sipressa kanje onke ama-measurement alingane yabo so sifuna into kanje le asiyipresse no, we're going to say group here. Let's say antique and group. Sizzela, Sizzela City, Sizzela City. Yeah, well. All right. So, lo Sambamba, simbeka which means nangala simbeka nje okay so namhlanje angazi ngenzani yabo but for sure ngeke ngihluleke yabo ngeke ngihluleke siqale sisuse lokho ngaphandle so if nje kuzoba no z siqedile yabo kade sebenza 26 episode yawo kade sebenza so lo asimhlanganiseni sithi yabo if simhlanganisa okay uqala kiphi uqala la all right so as in the name i'm a mistake right okay this means if you're ngifuna something ezoqala la okay la okay asiyihlanganise I don't know what in any games I party. Say I say yes, it's young and it's born. Yeah, well, so who's the twist we want a law? Then law some duplicate. No. und Duplicator until I be equal. Jawohl. Citizen Duplicator. Silent oh, before minus Pininella. Was low assumption zu? maybe local kind of so world. Seven and So lay overlay pile, no right. As pin then highlight wrong, eh? Obvious low. As him okay before as im him normal kanji. Nalo sim normal, yabo. Kusala no blacks, yabo. Sizala. No, as im delete low. right So if there's camera kanji. noma ezoqhamuka la for now aqhamuka kanje yabo <clears throat> oh asimhlanganisi yabo which means ebese simhlanganisa hlanganisa lo kunyukayo sihlanganisa kanje right all right that's why ngahlangani la something kanje asike ah, siyibone no nayi mistake <clears throat> at least ngibone early sibone la okay click ngaphandle sibambe kanje wow at least u-m u-z yabo siwubuyise la sibona ama-error asizeni la so you remove ama-anchor lawa so lo? i mean it? i mean na kung ama-error Let's move in la. Let's make sure like highlight everyone or oh, call Luto. Call my pieces. Some delete again, anje. As is in la As is valent asidivaleni company name name right asi <clears throat> asi asilikhulise kancane alright asibhekeni ifonti nje asithathe le fonti le asithancane sithini tagline yabo but imele ibe tiny then scoop it ama increase ama a gap in between ngezisamehlisa nje something nje but i it's in create outline See, see esiyizumini kanje yabo la sa-align so yonke into yento kumele ibe aligned yabo so if kanje asirename sithi 1 as i-option 1 bese kade siwenza yabo so asialayinile yes i-option 1 right asenzeni option 2 manje asiphayipheni u2 yabo so senze option 2 mm, right yabona bengawazi ukuthi yiphi idea ezoqhamuka but ekugcineni senze yaba trendy but now senza i option 2 asithi ah, in view hayi nabo WhatsApp uzophinde kinibona sithi snap to grid bese sithini show grid yabo so la sizama ukudana udweba asidwebeni 2 2 2 2 2 yabo No, it's too much. Yeah. All right. How many lines in between? It's one, two, three, four. Three, four. But no, mele bene pick up, right? No. Medicine sobie stretched to one, two, three. One, two, three. Yawa. As in rotate is born. Eh? Okay, it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. All right. Lo. Sumbambo yetwa. Azela. Simrotate kanje. Why manship? Why not another step to create? Let's check it out. Snap to create why? Okay, it's fine. Sim delete. Eh? Sim to oh wait. Cause law as rotate seems like we are chain so it's egg entry right <clears throat> but asiboneni le eyokugcina alright alright <clears throat> iphi mistake no lo so sogcina ngabo right As asihighlight kanje asizeni la dilithe konke ngaphandle eh? die diese Law, I think so. Cosa has gains on. Jawohl. right. So manche la si actueba ge manche. Jawohl. Okay. Cosa ngazi. Es ist in High Creed. Cosa ngazi. season la yes yeah eh, eh, no mang yes kuyalingana ne ¿eh? yeah asakayithe konke which means that's a minus yabo nala sa-minus uzethethe ugcina la this means lo siyamsusa yabo alright if esimsusa lo mela connect nalo after connectile kumele adlule kanje azokhonekta nale yesibili yabo mele anyuke no angimayinazi nga-eda mina hawu no samdilitha yabo la sazosebenza not now lo samhlanganisa uya kephi ugcina la yabo yes le nto le nina kusazosetshenzwa lo kumele connecte nalo if econnector uphumile la zoomeni la ngizile error if iphumelela la lo bayamayinazeka yabo which means nalo uyamayinazeka yabo lo bayahlangana right If it's enough, eh, eh senze something icishe ifana finalise izansi something kanje lo which means I'm ngazi lo ugcina la yabo i clean la izansi ayifana la Sizinda, Strixela. No, Strixela. Alright. Since kanje lo uzana Sibambeni lawo nalo. Sente kanje, right? But asaqedi. Lo keep. Vamos a utilizar com se for não gosto a ver mais. Só não gosto, se a grosseita, se lá. Yes. Which means Hayasa Wong. Susalo. Susana Lo. Susana Lo. Susana Lo. Susana Lo. Un space right. Astilitzene. Nespace space lokhu kuhlangene yabo la mm, eh asivuleni igap la sihlangise lokhu so akusafani but it's fine inhloso yethu z vele yabo le ayihlangani le my usual hlanganisewa not yabo no asimayinaza sorry eta. It's simayinaza la Yeah. which means siya-eda no siya eta. alright right. Let's check here. sibheke okay This is la It's la sibheke la क्योंकि ती राईट्स पे गेला rights so lo samtilit sibambeni lo sibambeni lo sibambeni lo size ngani inhloso eh. yethu ukubamba lo nalo nalo simove aside sidelete everything ehighlightekile njengalokhu nakho yabo then siza la siza groupa akekho group okay sombona sizeni la sibona ugroup khona some group uz lo option 2 kaZ yabo logo design not uz just not just z it's a logo oh before size awusigrouphile oh, sesiyaqalanye yabo so bengenayo idea la ukuthi senzani yabo uphumele something nje engekho ekhanda yabo so iyona le alright senza option 2 i mean option 3 uh ah, gazette mm. si antica la okay so manje sifuna ukubona ke manje ukuthi uZ lo swenzayo manje uzobanjani yabo sizin la نفسه create eh? um, na na na na na na na okay bamberange but la kumele ku-highlight-e kudlule kudlule ngasi-highlight-ini konke right si-align yabo if rotate, alignile lo rotate yabo ukumrotate kwethu place their shapely Is it may be alright but lo kumele abuyele pek. maybe sisazi umsebenzisi sizeni la uh, highlighting kanje sidelitha lokhu sidelitha lokhu yabo alright la Hmm. okay alright asihighlighting kanje sisuse lamakhono right It's simayinaza nala alright uh, ah, asireflecthe kanje sireflecthe something kanje it's an increase and then as highlights and country okay it's born with sensor in so highlights are eh. kanje lo something samhlanganisa right <clears throat> all right all right all right all right uh as no delete alone delete alone still solo still solo still solo still solo still solo still solo let's begin again <clears throat> so who's that so it's right low some highlighter. Eh? it's born eh? Yiwo. <clears throat> so uZ wethu sizini la sayethe la asigroupheni as igroup highlighter konke senza something kanje la isigroup khona sa increase asiye phezulu size la highlighter nje so iyona le i-logate esithathe representa u-z uh, then sungakhalaishu sunga-ede okhala bakho-ke if udinga okhala yabo so gcina sisebenza ngama-solid color sigcina la yabo so asithi saving um, ifayile yethu uh, sithi desktop sithi create new document new folder asithi z since sisebenza ngo-z siza la Sitting safe. all right uh, then I save it as a png uh, manje kumele senze eh, step silandelayo ukuthi if isiprintwa izoba kanjani and so manje sozidlala nge-mockup yabo in injani-ke ephepheni yabo just nje if like uyi-download uyazi ukuthi okay no le ngiyithanda iprintiwe i-right ayinama-effects abhedayo yabo so iyona le iyona-ke step esiyakusona manje siyamokhapha siyomokhapha yabo ya then sithi save yabo asivuleni asivuleni yabo so manje sivula i-mockup yethu yabo ithi iyohlala kanjani yabo iyohlala kanjani epepeni yabo so le kwi-previous episode besiyenza ezisenza ama-episode ngamaletha yabo so iyona le uswabambeni uswaphose la ngaphandle asinciphise kancane yabo ingasali siphapha kakhulu ya le eyokuqala asingeneni anti lawa i mean siwadelete nje at all siza la si-stretcha from la to la yabo so into yethu nje ibe ibe clean yabo alright so say something later? Something? Stinger eh? one z1 sithini save siza la so iyona le isempulu kwi-mockup eloko yokuqala ukuthi iba kanjani ephepheni yabo so ula ubona khona ukuthi no ngiyayithatha no is not iowa for me ichoice ikuwena yabo so also iyonesibili le yabo uh sigcine sithathu manje like if uyayithanda le video yazi kumele usubscribe like share comment usitshena ngefeedback yabo uh, la uwayo lozathi wabamncana ngayo yabo so lakho usuyidownloadile ungalentuzana feel free usinyeza i-feedback or uyi-downloadile udinga ama-adjustment kuyona like ufuna ushintsha ama igama urename igama or ushintshe colors ungayisenda ama-files kwi-website uh, ku-whatsapp wethu ethi expero camino co za no sorry sorry sorry whatsapp wethu uthi 0746885202 ila uzosenda khona ama-file uh, lawo awadownloadile siku-edithele ngendlela leyo ofuna ngayo yabo like if ufuna ukushintsha igama usitshene ama-colors azorepresenta i-brand yakho usitshene akube mnandi akube jojo nginokwami sekuphelile bengikwenza yabo eh ile series siqedile yabo but i-feedback soza kunini ukuthi no ake sidlule asidluleni siye kuma numbers sibone ukuthi singadlala kanjani or wenze i-feedback no ngiwuthandile mhlawumbe i-alphabet ethile lokho yabo so asidlaleni ngama-colors yabo or if uyidownloadile maybe singenza enye ivideo for adjusta ama-colors yabo sisebenzise igama langempela yabo okwami sekuphelile Ngithanda nonke sengiyahamba. Sesiqedile sesivalile i-series yethu yama alphabets.